大家好，我是金玲老师。每年到了这个时候，非常多的朋友都会询问老师，我该点什么灯才能够让自己在新的一年更加的顺遂。因此，老师会整了众多朋友的 Q&A，在这边分享给荧幕前的朋友，希望也可以让你们同时在二零二零年点出非你莫属的好运气吧。好，让我们来看一下大家的 Q&A。 不管你是国内或是国外的朋友，都非常欢迎你报名老师的迎春点灯法会哦。本人是不用到现场的，只要您在线上填妥您的报名资料，就可以顺利的参加相关的灯种以及法事项目。 至于每个人所要点的灯呢，会因人而异，所以在表格里面，您可以看到这样的一张表格，就是我们的值年九曜星的早见表。打比方，如果您是出生于西元二零零五年，也就是民国九十四年，生肖属鸡，虚岁十六岁的朋友们，从表格的下方，我们会得知您在当年度是逢到的是本命年，也就是犯了福德太岁。 行的是行劫运，在当年度逢到的是四绿木星、大凶星、嫉妒星入到您的本命宫，意味的是这样的一个凶星的影响力会涵盖一整年度都是凶月。在这样的一个状况下，老师就会建议您除了要点上您的太岁元辰灯来明哲保身之外呢。 同时也必须要加点我们的解厄元辰灯。那太岁元辰灯呢，适用于今年生肖属老鼠、属马、属兔以及属鸡的朋友；而其他八个生肖的朋友呢，则是点上我们的守命元辰灯，来达到补运助气的一个效果。解厄元辰灯的部分呢，就是针对如果您的命中呢，在表格里面有出现罗喉星。 火曜星跟嫉妒星影响的朋友，罗喉星是针对会有口舌官非，而针对女性朋友就容易会有血光跟生产之二。火曜星的部分呢，会影响到的是，如果您又是家中主导经济的朋友们，比较容易会有家道中落或者是家运低落的一个状况，因为您在职场上呢。 会比较多的阻碍，女性的部分则需要防血光跟妊娠上的一个状况。嫉妒心的影响是针对内勤的朋友们，如果您的太极圈处在一个地方太久，就比较容易会有不好的一个影响力。因此，逢到嫉妒心的朋友，都很建议当年度可以多做一些微旅行，或是多往远处走。 不要在一个地方停留过久，会是比较好的。当然呢，我们还有其他的灯种，比如说，如果您正好呢是正在考试的朋友们，你希望能够考到一个好的学校，或是你希望能够赶紧呢把你的 paper 完成，可以顺利的毕业，读书顺利哦，智慧可以开通。那我们都希望你可以。 点上一盏时事的文昌灯哦，来让自己呢能够更精进求精。如果您正好是在准备求子的准父母们呢，你也可以透过点上求子圆成灯呢，来祈求可以生福德智慧之儿女。另外呢，如果您是属鸡跟属兔子的朋友，请听好了，在当年度，请您务必要点上我们的姻缘圆成灯，因为您。 在今年度的星数里面呢，有逢到了我们的这个桃花跟咸池的影响，比较容易会有烂桃花上升哦。所以说，这两个生肖的朋友呢，请务必要点上这个姻缘圆成灯，哦，来让你的缘分呢是可以良缘，让感情可以是顺利，婚姻可以是美满的。 那这样的一个灯呢，也同时可以是针对，如果你希望可以在当年度顺利脱单，好，或是感情可以顺遂，都可以一同的报名。再来就是我们的贵人圆成灯呢，是针对如果你希望能够求得工作比较顺遂，人脉开通可以顺利在当年度可以升迁了，那我们就要要有八方贵人来照，有人来推我们一把。 这个时候，贵人远程灯就可以靠谱了。尤其是针对在今年度呢，属老鼠、属龙跟属猴子的朋友，老师都很建议你要加强这个项目哦。另外，就是药师远成灯的部分呢，药师远程远成灯呢，是针对尤其是家中有长辈，如果他们有慢性疾病在身的，又或者是你希望能够帮长辈能够增福延寿消灾。 免难的，祈求他们的身体健康。那想要解除我们的病业的朋友们呢，都可以报名。尤其是针对这五个生肖，在今年一定要点上药师远程灯。属兔子、属蛇、属鸡、属狗以及属猪的朋友，都务必要加强这一个品相。那如果说您在您的命盘哦，有受到流年的一个影响，有白虎跟天狗的星数 那请你们就务必呢，一定要治白虎，好跟化天狗。治白虎跟化天狗其实也是很容易的。如果说您可以，就是到居家附近的这个福德正神庙，桌下有安奉虎爷的，带一盒生鸡蛋前往去祭拜，哈就可以了。那如果您不方便的话，我们就可以透过点元辰灯，加上这个治白虎化天狗的。 项目来达到同样的一个效果。那画任星的部分是针对如果你的命盘里面出现了有我们的这个阳刃、血刃，好，又或者是飞刃的影响的朋友，那就比较担心会有飞来横祸哦，或是我们讲的车官，好开刀的疑虑哦。那我们就会建议就是可以把这个任星给化掉。 通常这个韧性的这个影响力呢，可大可小。小的话就是拿个纸张也手也被割到，哦，或者是呃剥个虾壳也被刺到。那比较严重的话，就会是属于开刀的这种状态。因此，如果可以把这个韧心呢，透过捐血的方式呢，把这个血刃的力道化低是最好的。但是如果您刚好是不适合。 捐血的人呢？啊，那这些朋友们就建议你们透过点圆成灯，加上画任心的这个项目，来达到这样的一个消灾的效果。什么样的人需要补大运呢？原则上呢，如果您的本命里面的四柱里面，也就是我们的年月日时的四柱，有逢到了当年度的子午卯酉。 那就代表您的，呃，动荡是比较多的，那就会建议是务必有动两柱以上的朋友就要补大运，这样的话可以避免我们在一这一整年度的这个运势的这个颠簸起伏不会那么的大，不会上上下下像在坐云霄飞车一样，那持稳的一个运势的状况呢，也可以对于你的这个规划上面来讲会是比较顺遂的哦。 是可以帮你们带官员成功的。那什么样的人可以呃调整元成功呢？如果您在呃猪年的时候，你觉得运势相对的不是那么的顺遂，你希望能够在隔年度有一个好的开始，我们可以透过大方向的去调整我们的元成功，针对我们的财运、事业、感情。 哦，健康都可以透过元成功来一一的做一个调整，甚至如果您是有要求子的朋友，也可以透过元成功来调整您的本命数或者是我们的花虫，来达到您要的一个效果。如果您不小心呢错过了老师的三个梯次的法会也没有关系，您一样是可以。 呃，跟老师透过微信或者是脸书或者是 LINE 的方式来跟老师做联系，那老师还是会在每个月折上吉日的时候来帮您，就是补送上书文跟经文这样的方式来帮你达到您要的点灯效果。以上是针对我们这一次。 的这个迎春点灯法会的相关 Q&A，有需要的朋友请记得赶快在下方按下报名表格跟老师联系。喜欢老师影片的朋友，请务必帮老师按下订阅小铃铛加赞，日后你也可以在第一时间收到老师的相关开运提醒跟运势周报。感谢您的收看，我是精灵老师。 如果你还有其他不想进的地方，想要询问的，也欢迎你在下方留言跟老师发问哦。祝大家鼠年行大运！我是金老师，拜拜。